Voy a comenzar por crear la estructura HTML. Para los camas va a ser un estilo diferente al blanco para que se distinga Voy a crear la constante que va a ser el tamaño del píxel. Voy a referenciar el canvas. Este ID es el que viene de acá. Luego el contexto a partir del canvas, del elemento canvas. y voy a comenzar por crear las funciones que la primera va a ser drawPixel un píxel va a ser lo, en lo que sería un rectángulo de la escala normal del canvas donde el primer parámetro va a ser igual a x multiplicado por el tamaño del píxel para que esa sea la posición en la que se va a dibujar el rectángulo y en Y va a ser el pixel size también luego el tamaño del rectángulo pues va a ser nada más pixel size después de esto sigue definir los tres eventos que por lo general se definen cuando se va a cuando se van a, detectar el, mouse vamos a comenzar por el, mouse down mouse down e significa evento el momento de, cuando el, el clic se presione y se deja sostenido le vamos a asignar el otro evento el mouse mode para que lo ejecute cuando movamos sobre, la, sobre el canvas motion. Motion va a ser una función que vamos a definir más adelante. Y al momento de que le, aplasten, también va a ejecutarlo. No solo lo va a asignar, sino que lo va a ejecutar. El siguiente es on mouse up, que haría exactamente lo contrario a lo que hacía on mouse down, pero sería on mouse no digo on mouse es igual a nulo para desasignar el, el que ya estaba asignado. Ahora lo único que falta es definir la función que pusimos aquí. Esta función la vamos a, crear aquí. También con el va a recibir el evento. Y esto va a llamar al draw pixel que, está aquí, la primera función que creamos. Entonces, el primer parámetro a ser x, pero en la escala del, del pixelado. Entonces, lo primero que debemos hacer es convertir el valor del puntero a la escala del pixelado. Para eso vamos a obtener primero el, la, la, posición absoluta. A la, posición de x le restamos la posición la posición dentro de todo el documento para que no agarre las orillas del canvas, las, las orillas externas del canvas. Y esto lo vamos a dividir entre pixel size para convertirlo a la escala. Así. Pero aquí falta un paso nada más que sería mat.flor para redondearlo hacia abajo. Con eso lo redondeamos hacia abajo. Y vamos a copiar esta línea y vamos a hacer lo mismo pero va a ser con Y. y en lugar de offset left va a ser el top ya está ahora si nos vamos acá a la derecha actualizamos vamos a ver que las líneas que estamos dibujando no digo son pixeladas en realidad no es una línea porque si yo le doy rápido se brincan los... Pero ese sería un tema, otro tema aparte, pero con este ya se pueden crear pixelados. Y listo, es todo. Bueno, encontré un error aquí. en el momento de hacer un mouse down no hace nada. Tengo que arrastrarlo para que dibuje. Para que dibuje bien cuando le hagan mouse down tengo que enviarle el evento aquí en mouse zone tengo que pasarle este evento hacia acá ya cuando eso debe funcionar así ya no necesito arrastrar el, puntero para, para, para dibujar aunque también lo puedo hacer y listo